तो युद्धपरिश्रान्तम् समरे चिन्तयास्तितम् रावणं जाग्रतो दुष्ट्या युद्धाय समुपस्थितम् दैवतिश्य समागम्य द्रष्टुमप्यागतो उपागम्य हं जपे नित्यमक्षयम् परमम् शुभम् यन्मङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ता शोकप्रशमना रश्मिमन्तं लक्ष्मिमन्तं देवासुर देवासुरनमस्कृतम् स्व विवस्वन्तम् भास्करम् भुवनेश्वरम् सर्वदेवतात्मको एष तेजस्वी रस्मि भावनः एष देवासुरगणा लोकान् पापि भवस्तिभिः एष ब्रह्मश्च विष्णुश्च शिवस्कन्दः प्रजापतिः महेन्दु सूर्याः खगः पूषा गतिमान् सुवर्ण सदृशोभानु सुवर्णरेता दिवाकरः हरित्व सा सहस्राचि सप्त सप्तिर्मरीचि माति शम्भु सप्ताष्टमार्ताण्डां सुमा गर्भसि भास्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रा शङ्कः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो वेधि रुक्मदुःखसा रविर्विसो महातेजो रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्र रहतारणा महिको विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वारसामानमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायात्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांसो आदित्याय नमो नमः नमः वीराय ङ्गाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चते बाष्वदे सर्वभक्षाय रौद्राय पुषे नमः तवग्नाय हिमग्नाय यामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः चामीकराभाय भग्नये विश्वकर्मणि नमस्तमोभिनिघ्नाय रवये लोकसाक्षिणे नासाय केशवैभूतम् तथैव यत्येष तपत्येष पश्यतेषा गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागृत्ति भूतेषु परिनिष्ठतः एष चैवाग्निहोत्रम् च फलम् चैवाग्निहोत्रिणा वेदाश्च कथवश्चैव कुटूनाम् फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वयेषु प्रविप्रभुः येन मापत्सु कृत्येषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तियन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघवा पूजया स्वैनमेकाग्रो देवदेवम् युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वदिष्यसि एव तदागस्तो तदा जगाम च हर्षमवाप्तनवान् त्रिराचम्य शुचित् भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणम् प्रेक्ष्य युद्धाय समुपागम सर्वयत्नेन महतावधे तस्य द्रुतो भवत् विवद रामम् परमम् प्रपुषमाणः निशि चरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतोत्सर्वरेति आदित्यहृदयम् पुण्यम् सर्वशित्रुग्नाशनम् जयावहम् जपे नित्यमक्षयम् परमम् शुभम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ता सोपप्रशमना पूजयस्व विवस्वन्तम् भास्करम् भुवनेश्वरम् सर्वदेवतात्मको हेश तेजस्वी अस्ति भावनः एष देवासुरगणा लोकान् पापि भवस्तिभिः एष ब्रह्मश्च विष्णुश्च शिवस्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदत्तालो तत्कालो यमः सोमोह्यपाम्पतिः बसवः सान्ध्या अश्विनौ मारुतो मनुः वायुर्वत्नि प्रजाः प्राणा कर्ता प्रभाकरः आदित्य सविता सूर्याः खगः पूषा सुवर्ण सदृशो भानुः सुवर्णरेता दिवाकरः हरित्व सा सप्त सप्तिर्मरीचि माति हिरोन्मधर सप्ताष्टमार्ताण्डां सुमा हिरण्यगर्भसि I know. अधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांसो आदित्याय नमो नमः नमः वीराय सारङ्गाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे बास्वदे सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः समोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय भग्नये विश्वकर्मणि नमस्तमोऽनिघ्नाय रवये लोकसाक्षिणे नासाय एष वैभूतम् तथैव सृजति प्रभुः चायत्येष तपत्येष पश्य एषा गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जाग्रति भूतेषु परिनिष्ठतः एष चैवनिहोत्रम् च फलम् चैवनिहोत्रिणा वेदाश्च कथवश्चैव कुतूलाम् फलमेव च यानि कृत्यानि देवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितम् जगत्या वृद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणम् त्वम् वदिष्यसि एवमुक्त्या तदा दस्तु जगाम च त्मवान् आदित्यम् प्रैक्ष च द्यासु अदम् हर्षमवारवान् त्रिराचम्या भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रैक्ष हृष्टात्मा युद्धायत्तगम सर्वयत्नेन महता तस्य धृतो अधर विभग रामम् मुदितमानः परमम् प्रभृशमाणः निति चरपति संशयम् विदित्वा सुरगणमध्यगतोत्सर्वरेति समागम्य द्रष्टुमप्यागतोरणम् उपागम्य उपागम्य मगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो सुगुह्यम् सनातनम् येन नरीन् वत्सा समरे विजयिष्यसि हृदय हम् जपे नित्यमक्षयम् परमम् शुभम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ता सोकप्रशमना स्वन्तम् भास्करम् भुवनेश्वरम् सर्वदेवतात्मको हेश तेजस्वी अस्मि भावनः येष लोकान् पापि भवस्तिभिः एष ब्रह्मश्च विष्णुश्च शिवस्कन्दः प्रजापतिः महीन् कगः पूषा गतिमान् सुवर्ण सुवर्णरेता दिवाकरः हरित्व सा सप्त सप्ति जय भद्राय हर्यस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांसो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चते बास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय श्रत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषाम् पतये नमः ीकराभाय वग्नये विश्वकर्मणि नमस्तमोऽनिघ्नाय रवये लोकसाक्षिणे नासायत्येष वैभूतम् तथैव सृजति प्रभुः प्रायत्येष तपत्येष पश्यत्येषा गपस् परिनिष्ठतः एष चैवाग्निहोत्रम् च फलम् चैवाग्निहोत्रिणा वेदाश्च कतवश्चैव कृतूनाम् फलमेव च यानि कृत्यानि पूजया स्वैनमेकाग्रो देवदेवम् जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितम् जप्त्या युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणम् त्वम् वदिष्यसि एव मुक्त्या यथागतम् महादेजा महादेया भवत्तरा भवत्तरालयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यम् प्रेष्य च द्यातु परम् ह्यामवातनवान् त्रिराचम्या वीर्यवान् वीर्यमा प्रेक्ष प्रेक्षात्मा युक्ताय समुपागम सर्वयत्नेन महतावधे तस्य धृतोऽभवत् अधरविपद निरीक्षा रामम् उदितमानः परमम् प्रभृषमाणः चरपति संशयम् विदित्वा सुरगणमध्यगतोत्सर्वरे ृदयम् पुण्यम् सर्वशित्रुविनाशनम् जयावहम् जपे नित्यमक्षयम् परमम् शुभम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वपापप्रणाशनम् चिन्तासो कृतम् पूजयस्व विवस्वन्तम् भास्करम् भुवनेश्वरम् सर्वदेवतात्मको हेश तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणा लोकान् पामिहवस्तिभिः एष ब्रह्मश्च विष्णुश्च स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनतत्कालो यमः सोमोह्यपां पतिः बसवः सान्ध्या अस्ति ीता सूर्याः खगः पूषा गतिमान् सुवर्ण सदृशोभानु सुवर्णरेता दिवाकरः हरित्व सहस्राची सहस्राचि सप्त सप्तिर्मरीचि मातिनिरोन्मदन शम्भु सप्ताष्टमार्ताण्डां सुमायि गर्भसि सप्तनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रा शङ्कः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो वेधि रुक्मतु सामपा ो महातेजो रक्तः सर्वभवोद्भवः तये नमः जयाय जय भद्राय हर्यस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांसो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः साय सूर्यायादित्यवर्चसे बास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः समोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय भग्नये विश्वकर्मणि नमस्तमोऽनिघ्नाय रवये लोकसाक्षिणे नासायतेष वैभूतम् तथैव सृजति प्रभुः चायत्येष तपत्येष पश्यत्येषा गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जाग्रति भूतेषु परिनिष्ठतः एष चैवाग्निहोत्रम् च फलम् चैवाग्निहोत्रिणा वेदाश्च कतवश्चैव कृतूनाम् फलमेव च यानि कृत्यानि ప్రభువు ఏ నమా शनी महाबाहो रावणम् त्वम् वदिष्यसि एवमुक्त्या तदागस्तो जगाम च वान् त्रिराचम्य शुचित् भूत्वा धनुराधाय वीर्यवान् रावणम् युद्धाय युद्धायत्तगम सर्वयत्नेन महतावधे तस्य द्रुतो भवत् रामम् परमं प्रपुषमाणः निशि चरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतोत्सर्वरेति जपे नित्यमक्षयम् परमं शुभं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ताशोकप्रशमना मयुर्वर्धनामुत्तमम् रश्मिमन्तम् समुद्यन्तम् देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व दिवस्वन्तम् भास्करम् भुवनेश्वरम् एष देवासुरगणा लोकान् पापि भवस्तिभिः एष ब्रह्मश्च विष्णुश्च शिवस्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो दनत ो यमसो मोह्य पाम्पतिः बसवः सान्ध्या अश्विनौ मारुतो मनुः वायुर्वग्नि प्रजाः प्राणा प्रभाकरः आदित्य सविता सूर्याः कगः पूषा गतिमान् सप्त सप्तिर्मरीचिमाति हिरोन्मधन शम्भु सप्ताष्टमार्ताण्डां सुमा हिरण्यगर्भशिशिर सप्तनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेज पुत्रा शङ्कः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमोऽपि मपारगः धनवृष्टि रपामित्रो विङ्घ्याविधि प्रवङ्गमः मादपि मण्डली मृत्युः पिङ्गय सर्वतापनः रवि ये नमः जयाय जय भद्राय हर्यस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांसो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे बास्वदे सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः समोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने मितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः चामीकराभाय भग्नये विश्वकर्मणि नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रवये लोकसाक्षिणे नासायत्येष वैभूतम् तथैव सृजति प्रभुः चायत्ये तपत्येष पश्य तेषा गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागृती भूतेषु परिनिष्ठतः एष चैवनिहोत्रम् च फलम् चैव अग्निहोत्रिणा वेदाश्च कथवश्चैव कृतूनाम् फलमेव च यानि कृत्यानि देवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितम् जगत्या वृद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वदिष्यसि एवमुक्त्या तदादस्तो जगाम च शमवानवान् त्रिराचम्य शुचित् भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणम् प्रेक्ष्य पुष्टात्मा युद्धाय समुपागम सर्वयत्नेन महतावधे तस्य द्रुतो भवत् अधर रामम् परमम् प्रभृशमाणः निशि चरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतोत्सर्वरेति